გამარჯობა მეგობრებო უკანა სერიაში მე ჩავარდი აი ამ გამოქვაბულში ანუ როგორ თქვა გამოქვაბულ გამოქვაბულში მოკლედ აი ამ გვირაბში მოვედი და ჩავარდი და თუ არ გიყურებია თუ ყურეთ როგორღაც ჩემი კამერა არის 72%-ზე და მე შემიძლია ვიდეოს გადაღება და ინტერნეტით ცოტა დამჩა იმისთვის რომ ვიდეო ავტვირთო ხოდა, მე ერთი იდეა მოვაფიქრდა აქეთა როგორ ამოვიდეთ. არა და არ ამგონია იმუშავოს. თანაც აქ უკვე ყველა სისხლი გაშრა, იმდენი ხანი ვიყავი და ალბათ გარეთაც უკვე გათენდა, იმიტომ რომ უკვე თბილა. ხო, რა და უკვე ამ ჩონჩხის აღარ მეშინია, იმიტომ რომ მივეჩვიე. უბრალოდ ჩონჩხი არის და მე მოვაფიქრდა ერთი იდეა როგორ ამოვიდე და აღარაფერი აღარ მელანდება. მოკლედ, მოდი გავტეხოთ პირველად ეს ჩონჩხი. და დავკიდოთ როგორღაც აი ასე. ნუ იმედია кайდეა არის და აბოცადოთ ასლა. ა მიდი, მიდი. კი, ამოვედით, ამოვედით. ანუ წარმოიდგინე, ეს ხო ვარდები, რა? და მე კი აი ასე ამოდიხარ. აუ, რა მткиნეული იყო. ძალიან кайდეა მომაფიქრდა. ხო და რა? და აბა მოდით ეხლა დავათვალიეროთ. ეზო ანუ რა შეიცვალა, რა დაემატა და რა მოხდა? აა ხო აი, გარეთ უკვე გათენდა ჩოულებრივი და ძლივი სამოვედი უკვე ამ ადგილიდან წყალიც უკვე აღარ მაქვს და არაფერი აღარ მაქვს პურის კიდე შევჭამი უკვე მოკლედ მოდი აბა ნახოთ აქ რა არის აქ ისე ჩორბი ჩონჩხი აქაც გაშრა სისხლი აქაც აღარაფერი აღარ არის ის ხო აქ ხო ის იყო საფლავი რატო აღარ არის ჰა კარგით და აბა აქ ნახოთ რა არის აქაც ჯერჯერობით არაფერი არ არის იქნებ სადმე აქ იყოს რამე და ეს რა არის თოფი რა გრანატა ფლეში სმოკი მეგობრებო ვინ დააგდო აქ ყველაზე ნამდვილი თოფი ჰა მითხარით ვინ დააგდო აქ თოფი გამიმართა ეხლა თუ ვინმე შემხვდება მაშინ შემიძლია თავი დავიცვა მეგობრებო არ ფიქრობთ იქნება ისურის ეს თოფი არა არის ის ჰმ ალბათ ტყვიები უნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ტყვიები არ აქვს. გარდა თოფი ახალი არის, როიცოდით. აბა ნახოთ რამდენი საკლებს. აა, რა ვიცი, სიჩქარეც აქვს ამას რაღაც 500. მაინც არის ის მეგობრებო. არ ვიცი ეს რა არის. კარგი. შემდეგი არის გრანატა, არ დავტესტავ ფლეში და სმოუკი, იქნებ გამომარტვის. კარგი, ეს ადგილი ნახეთ, ესეც ნახეთ. აქ უკვე აღარაფერი აღარ არის. და პრინციპში ეს ადგილი ჩემთვის იგივე რაც სახლი, იმიტომ რომ უკვე ვიღაცი აქ აღარაფერი აღარ არის საშიში და ისეც აღარაფერი ხდება. მოკლედ, მე უთავა ახლა აქიდან წავიდეთ და პირველად რასაც ავიღებდი იქნებოდა აი ამას, რა ვიქნები სადმე გამომადგეს და მოკლედ მოდით წავიდეთ. ხომ კარგით მეგობრებო, მოდით წავიდეთ ახლა. აა ხო, რა? ეს რა არის? ისევ თოფი, მეგობრებო. არ ფიქრობთ რომ აქ რაღაცა ხდება რა ყველგან თოფი არის ჰა კარგით მოდი შევინახოთ თუ რამე მოხდება და ერთი ტყვია მაქვს ორი კი არა კაი აბა მოდით წავიდეთ რა როგორმე აი ესე გავცუროთ სამწუხარო და ცურვა არ ვიცი მაგრამ როგორმე ესე გადავალ ე კაი მოდი ახლა ხელში თოფს დავიჭერ თუ რამეა და ეს თურმე გლოკ 18 ყოფილა საერთოდ ამ ტყეში ნეტო ვინაგრებს ჩემი ვიღაცები ეს შეიძლება რამის დაუმზრო ბაუნ და ვისროვა მაგრამ სამწუხაროდ ტყვიები არ მაქვს მხოლოდ მეორეში მაქვს smokes მერე გამოვიყენებ იქნებ რა მოხდეს მოკლედ მოდი წავიდეთ ტყეში ვა კვერცხი მოდი თავა მეგობრებო მოდით ასე თუ ამ კვერცხიდან რამე ამოვარდება მაშინ გამოდის რომ მიმართლებს დღეს არა როგორც ჩანს არ მიმართლებს კაი ახლა წავიდეთ ისევ გავაგზელოთ გზა აუ დროზე დროზე დროზე წავიდეთ. ჰმ. ვაუ, აქ ისევ გამოქვაბულია რაღაცა, ისევ წყალი. აჰა. და მოდი უცოდ გავიქცეთ. აა ეს ვინ არის? მეგობრებო, ხედავთ, ადამიანები არიან. რა ვინ არიან ესენი? მე გავიგე, ვერ გავიგე, ვინ არიან ისინი? ხედავთ, ერთი არის ვიღაც ქურდი, მეორე ვიღაცა კოსტუმში შავ, ორი წამი თაბაშორიდან ნახოთ ცოტა. აუ მეგობრო, ვინ არიან მეკა? აუ, ის შეიძლება იყვნენ. აა, თხილა, თხილა, თხილა სამ დავინახე სამ გრამ ტკინეულია. ფეთას ვიზა ავიღებ ახლა ამ შოთკანს და პირველად ვისური ამ ფლეშ ფლეშს რა და ეს აფეთქდება ანუ ეგენი ხო ვერ მიხვდებიან რა ხდება უცო დავიღებ ამ დრაბაშს და ვესვი რა მოკლედ და ასე გრანატები ჩვენ რა და ამ თოფს სამწუხაროდ ტყვია არა აქვს რა თორე შემიძლია ეს ვისრული კარგით მოდი ახლა ავიღოთ ფლეში აბა გამარჯობა მოდი მოდი მოდი მოდი მოდი მოდი მოდი მოდი მოდი ავიღოთ დროზე, დროზე, დროზე, დროზე. რა? რა, რა, რა, რა. სო, მოკვდა. ბოლო პატრონ აღადამჩა. და ეხლა ეს ორი. ნა. აუ, გადატენო უნდა ამ ყველაფერს. ბოლო ტყია მაქვს. უნდა გავიქცე როგორმე. მოკლედ მეგობრებო, ერთი უკვე დავაწვინე და ახლა ვესროლოთ. ოღონ ჯერ უნდა გადავტენოთ. ერთი უკვე ჩემი მეორე გაიქცა. აჰა, სო, აი, ცოტაც და მოკვდება. სამ კიდე უბრალოდ ავიღოთ აბა რა ამ რამდენი ოქროა პოლიციაში უნდა წავიდეთ დროზე ერთი უკვე გაიქცა პოლიციაში უნდა წავიღოთ დროზე დროზე დროზე მორჩა კარგად იყავ შენ ერთი კიდე ვაფშე გაიქცა და მე მткиცებულებაც მინდა მარა რა ვიცი პოლიცია მოვა ხა კაი აბა მარა ალბათ პოლიცია ეძებს რადგან ქურდები არიან და რა ვქნა აბა დაველოდო თუ რა იქნებ ტელეფონი ამოვაცალო ჩამოვიღე ტელეფონი აი ასე ეხა კიდე დაურეკოთ პოლიციას აჰა 112 გამარჯობათ პოლიცია არის მე მე ქურდები დავიჭირე შეგიძლიათ მოხვიდეთ კოორდინატებზე აა 239.59 133 ფრჩხებში 239 შეგიძლიათ მოხვიდეთ დიახ, მადლობა, მოდით. ერთი ოღონდ გაიქცა რა და კიდე მткиცებულებაც მაგ. დიახ. მოჩა, მოდით. მადლობა. სო, აი ახლა ეს ტელეფონი მოდი ესე გადავაგდოთ. ამოვიღოთ კიდევ ერთი ტყვია და გადავტენოთ ეს თოფი და ამ ტელეფონს უბრალოდ ვესროლოთ. იმიტომ რომ უკვე ალბათ მოვლენ. მოჩა, გატყდა ტელეფონი და ახლა სამე გადავაგდოთ. აი ასე. და მოკლედ მოდი ახლა დავერდოთ პოლიციას. გამარჯობა პოლიცია და დეტექტივო, აი ეს ადგილი არის და მოკლედ აი რეებიც ვიპოვე. აჰა, გადმოგიყრით, მოდით. აი მოკლედ აი ეს ყველაფერი მე ვიპოვე. აჰა, აი გადმოგიგდებთ, რაც არის და აი ასე რა. დარჩენია ჩემი თოფი რა, რაც ვიპოვე გარეთ. მორჩა მხოლოდ აი ესენი მქონდა და იმედია ბოლო 48 საათში საქმეს გამოძიებთ. მადლობა რომ ყოველთ ამ ვიდეოს მეგობრებო და გნახავთ შემდეგ ვიდეოში. ის ხო პოლიცია დაიჭერეთ ეს სანამ გაიქცა.